Thank گرد کسافت کاری کرد از اون مکسش از سکوتش از آن نگرد یعنی دوباره اون کسافت کاری ها مورد نیاد یعنی آره یه درخت تیره آره اینجوری همیشه منم گرفتم هم انگار که من خودم بودم و در این آن آره. خودم نرم گرفتم تو دستم انداختم تو آتش همینجور که بعد از رستوران نشستم دلم پر حرف زدیم یهو یه خانم آقای مسن به هم دلجو شدن و گفتن که خود خدای من چقدر شبیهشه مگه میتونه اینقدر شبیه اون من بچه‌ها مثل خواهر بابالی اون باشی دروغ دوقلی اون باشه دروغ چیزیه که من هیچ وقت باش کنار نیومدم اونقدر عصبانی بودم که از سر جام تکون نخوردم ولی پل میشل لورانسو تا دم در خونه همراهیشون کرد صدای خدافزیشون رو میشنیدم وقتی که رفتن قبل از بستن در خونه یه مکس کرد از اون مکسش از سکوتش از راه رفتنش توی راه رو کاملا میفهمیدم که دست پیش گرفته که پس نیفته همین که رسید به سالن و دید که من همونجا روی همون کاناپه سر جام نشستم رفت وایساد یه گوشه سرشو کش کرد نگام کرد و گفت خیالت راحت شد گفتم آره خیلی گفت بایدم راحت شده باشه رفتارت امشب زشت و زننده بود آلیس زشت و زننده گفتم چرا پول چیکار کردم مگه گفت تو تو کنایه هایی به میشل زدی که حقیقتا مشکوک بودن هم میشل هم لورنس هر دوشون فهمیدن که تو یه چیزیت هست چی که باشه اونو دوستای من تو حق نداشتی امشب و خراب کنی حق نداشتی گفتم پل من فکر میکنم که تو واقعا داری اقراق میکنی تو چون خودت ماجرا رو میدونی و میدونی که من از چی ناراحت بودم فکر میکنی که اونا هم متوجه ماجرا شدن در صورتی که اصلا اینطور نیست ضمن اینکه فکر میکنم بد نباشه که بهت یادآوری کنم که من بی هیچ تقصیری و کاملا ناخواسته امشب توی این مهمونی قرار گرفتم و امشب قمنگیسترین شام زندگیمو داشتم گفت وقت منم که دارم اقراق میکنم قمنگیسترین شام زندگیت بود آلیس گفتم آره تو هیچ متوجه نیستی هیچ ندیدی که میشل چطور دست لورانسو گرفته بود و چطور ناز و نوازشش میکرد گفت خب زنشه از نظر تو این زننده است باورم نمیشد بهش گفتم پل تو یا داری همه تلاش تو میکنی که منو متقاعد کنی که هیچ اتفاق غیرعادی نیفتاده یا واقعا اعتقاد داری که هیچ اتفاق غیرعادی نیفتاده گفت هیچ کدوم آلیس هیچ کدوم من فقط میگم میشل دوست منه درست صمیمیترینشونه اینم درست ولی زندگی شخصی میشل به خودش مربوطه نه به من نه به تو اما در مورد تو آلیس در مورد تو حق دارم که بگم تند رفتی یه جورایی حتی زیاده روی کردی بهت گفته بودم که بعد از رفتن اونا اما وقت داریم که راجع به این مسئله با هم صحبت کنیم و تصمیم گیری کنیم ولی تو نتونستی جلوی خودتو بگیری نتونستی خودتو کنترل کنی گفتم آره چون از اولش بهت گفته بودم که بهتره این مهمونی رو به هم بزنیم گفت آره ولی کی نیم ساعت قبل از رسیدن اونا دیدم درست میگه به این فکر کردم که بهتر از روی عصبانیت کاری نکنم که بعد دیگه خیلی سخت بشه از دل پل در آورد خواستم فضا رو عوض کنم بهش گفتم خیلی خوب پل از اون نوشیدنی خوشمزت هنوز چیزی مونده با اکراه گفت آره گفتم خب میتونم یه لیوان داشته باشم رفت سمت مشروب همینطور که با کمال بیمیلی یه لیوان پر برام میریخت و سمتم میومد تند و تند و تند برای شبی که فکر میکرد من خرابش کردم نسخه میپیچیدم بهش گفتم خیلی خب پول اگه تو فکر میکنی که واقعا رفتار من اینقدر بد بوده که اونا متوجه شدن خب خودم درستش میکنم فردا صبح زنگ میزنم به لورانس بهش میگم که اگه دیشب حال خوشی نداشتم به خاطر اینه که این روزا کمی اوضاع روحیم به هم ریخته یه بهونه ای براش میارم حتی میتونم ازش بخوام از جانب من از میشلم عذرخواهی کنه گفت آره، حتما این کارو بکن گفتم همین صبح پل پس دیگه از من دلخور نباش هنوز لبخندم کامل نشسته بود رو صورتم که یه مرتبه گفت آره آلیس علاوه بر اون زنگی که میزنی دوست دارم خودت هم به این موضوع فکر کنی که شاید ماجرا اونقدر هم که تو فکر میکنی ساده نبوده باشه خود میشل خیلی عذاب میکشید گفتم در مورد چی حرف میزنی پل گفت اون دختره بد جوری مخش زده بود جا خورده بودم بهش گفتم تو میدونه سیاره سکوت کرد انگار که فهمید یه چیزی گفته که نباید میگفته گفتم تو میدونه سیاره معلوم چرا سیاره معلوم چرا صمیمی ترین دوست توه اگه به تو نگه پس به کی بگه هان گفت نه آلیس نمیدونستم گفتم همین الان گفتی که دختره بدجوری مخشو زده بوده چطور میخوای انکارش کنی چطور میخوای انکارش کنی گفت آره آلیس یه بار خیلی گنگ و مبهم یه چیزایی به هم گفت ولی خب من نمیدونستم که تا الانم ادامه داشته گفتم یعنی موضوع مال خیلی وقت پیشه یعنی میشه نه تنها یک بار بلکه شاید بارها بارها به لورانس دروغ گفته گفت آلیس اینقدر موضوع رو کشش نده اینقدر پیچیدش نکن من میگم میشل عذاب میکشید و این یعنی اینکه خب لورانس رو دوست داره گفتم آخه تفلک بیچاره دوستش داره ولی بهش دروغ میگه گفت این دوتا الزاما با هم تناقضی ندارن گفتم چطور میتونی اینو بگی پل چطور میتونی اینو بگی گفت دروغ گاهی گفت اوقات سخت در این کاره فکرشو بکن آلیس تمام اسرار رو باید پیش خودت نگه داری برای اینکه از عشق حفاظت کنی وقتی که این جملات رو با اطمینان کامل به زبون می آورد توی دلم هری خالی می شد خودم میدونستم از چی حرف میزنه همه حرفاشو میدونستم ولی شنیدنش از سمت پل از سمت کسی که سالها بود باش زندگی میکردم هولناک بود بهش گفتم پل تو اینا رو از کجا میدونی؟ از کجا میدونی که دروغ گاهی سخت ترین کاره نگه داشتن تمام اسرار برای حفاظت از عشق تو اسم اینو میذاری عشق من فکر میکنم که ما امشب به نتایج خیلی بزرگی رسیدیم قبل از رسیدن میشل و لورانس تمام روزو تمام روزو صرف این کردی که منو متقاعد کنی دروغ نشونه دوستیه به هم گفتی اتفاقا چون لورانس دوست منه نباید حقیقت رو بهش بگم که اگه بگم فقط باعث میشم که اون رنج بکشه و الان تو این لحظه داری به هم ثابت میکنی که دروغ این نشونه عشق خدای من چقدر کاربردی گفت من نگفتم دروغ نشونه دوستیه نگفتم نشونه عشق چرا علاقه داری حرفای منو عوض کنی من فقط گفتم برخلاف تصور تو اتفاقا دروغ گفتن میشل بلورانس میتونه نشونه این باشه که عاشقشه نمیخواد از دستش بده من خواستم به تو این اطمینان رو بدم بهش گفتم ممنونم پل واقعا ازت ممنونم که این اطمینان رو به میدی اما خب میدونی موضوع من الان دیگه میشل و لورانس نیستن موضوع من توی پل تو هیچ به این فکر کردی که بعد از اون همه ادله ای که از سر شب برام آوردی که متقاعدم کنی که دروغ روی هم رفته چیز خیلی بدی هم نیست الان دیگه چطور میتونم ذهنم از فکر و خیال خالی کنم هان؟ و دست آخر دروغ خودت پل دروغ خودت وقتی که بهت گفتم میشلو تو خیابون با یه زن غریبه دیدم وقتی گفتم از یه فروشگاه داشت با یه زنی میومد بیرون که لورانس نبود جوری رفتار کردی که انگار از همه چیز بیخبری وانمود کردی که هیچی نمیدونی تو بلد بودی وانمود کنی تو اما منو که میشناختی میدونستی که یک بار هم در تمام طول عمرم نتونستم به چیزی تظاهر کنم بهت گفتم که نمیتونم تو چشمای ترین دوستم لورانس زل بزنم و جوری رفتار کنم که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده و سر و میز شام مزهک چهار نفره جفت جفت بشینیم و بهش لبخند بزنم که انگار هیچ وقت شوهرش رو با هیچ زن دیگه ای ندیدم اما تو چیز غیرعادی نشنیده بودی بنابراین تصمیم گرفتی که خودخواهانه اون مهمونی رو برگزار کنی و بعد از رفتن اونا به قدری حق به جانب به قدری حق به جانب با من رفتار کردی که من اصل ماجرا یادم رفت تمام مدت داشتم سعی میکردم تقصیرات خودم رو پاک کنم و تو رو راضی کنم اینه یه زن کودن با من رفتار کردی پل اینه یه زن کودن گفت سب کن الیس سب کن من به تو دروغ نگفتم من فقط خواستم رازداری کنم تو خودت میدونی که من از چی حرف میزنم میشل صمیمیترین دوست منه به هم اعتماد کرده بود نمیتونستم یک شبه بزنم زیر همه چیز نمیتونستم اعتمادش رو نادیده بگیرم گفتم آره پل آره تو درست میگی تو رازداری کردی برای صمیمیترین دوستت و الان دیگه تا همیشه اعتماد میشل و همراه خودت داری اما خب میدونی یک چیزی در درون من از هم متلاشی شده که نمیدونم اسم اینو چی میخوایم بذاریم اما دارم با خودم به این فکر میکنم که تو تمام این سالها پل تو تمام این سالها من نزدیکترین بودم به تو نزدیکترین و در عین حال شاید غریبه ترین و از خودم سوال میکنم که توی این 20 سال چندین و چند بار پیش اومده که به خاطر رازداریت برای دیگران یا نه به خاطر رازداری برای خودت پلهان به خاطر رازداری برای خودت چند بار پیش اومده که به هم دروغ بگی گفت عملا داری هزیون میگی آلیس داری هزیون میگی گفتم ولی خب من فکر میکنم که اگه همه آدما همه حقیقت رو به هم میگفتن همه چیز ساده تر میشد گفت ولی خب به نظر من که اگه همه ها همه حقیقت رو به هم میگفتن دیگه یه زوجم روی زمین باقی نمیموند گفتم هیچ میفهمی چی داری میگی دیگه یه زوجم روی زمین باقی نمیموند انگار که زل زدی تو چشمای منو داری به هم میگی خیلی وقتا حقیقت رو به هم نگفتی تا دست کم ما منو تو روی این زمین لعنتی یه زوج باقی بمونیم گفت آلیس من راجع به خودمون حرف نمیزنم دارم در مورد میشل و لورانس و موقعیتی که اونا توش قرار گرفتن حرف میزنم اینقدر این موضوع رو به خودمون ربطش نده لطفا گفتم خیلی خب ما چی گفت چی گفتم اگه ما منو تو حقیقت رو به هم میگفتیم چی میشد گفت ولی خب ما همیشه حقیقت رو به هم میگیم گفتم ولی خب این تو بودی که داشتی شاخ در می آوردی تو بودی که پاک مپود شده بودی گفت بس کنالیس دیگه داری کلافم میکنی گفتم خیلی خب پل پس تو بیشتر از این کلافت نکردم حقیقت رو به هم بگو تا حالا شده به هم دروغ بگی گفت تو تعادل تو از دست دادی گفت تعادل تو از دست دادی من درکت میکنم گفتم نمیخواد درک کنی نمیخوام درکم کنی یک کلمه پل تا حالا به هم دروغ گفتی؟ گفت نه آلیس نه هیچ وقت وحشتناک بود بهش گفتم وحشتناک پل وحشتناکه دوست دارم این یک کلمه نه رو بشنومش دوست دارم بشنومش و باورش کنم اما نمیتونم چون الان دیگه روی اون لبه ای قرار گرفتیم که دیگه نمیشه تفاوت دروغ و حقیقت رو از هم تشخیص داد تو منو کشوندی روی این لبه پل تو منو کشوندی گفت خیلی خوب آلیس باشه گفتم خیالمو راحت کن خیالمو راحت کن تا حالا به هم خیانت کردی گفت هیچ میفهمی بحثمون داره چه سمت و سوی میگیره واقعا توهینه میزه من دیگه تمایلی ندارم که به این بحث ادامه بدیم بهش گفتم پل ما بحث نمی کنیم ما داریم حرف میزنیم من فقط میخوام که میخوام که بتونیم به همدیگه حقیقت رو بگیم دوست ندارم چیزی رو از هم پنهان کنیم تا که دوست نداریم ما از اون زن و شوهرایی بشیم که چند سال که از ازدواجشون میگذره به زور و ضرب دروغ و پنهانکاری رابطهشون رو ادامه میدن و دیگه همه چیزشون رو از هم پنهان میکنن هان گفت نه نمیخوام ولی نمیتونم به خاطر تو به چیزی اعتراف کنم که اتفاق نیفتاده گفتم داری از من میترسی پل از من میترسی به هم اعتماد کن برای دام په نکردم قرار نیست سرزنشت کنم حتی میتونیم ساعتها بهش بخندیم فقط دوست دارم که بتونیم به همدیگه حقیقت رو بگیم بذار به این رابطه برگردیم بذار بهت اعتماد کنم واقعا لازمه به خصوص بعد از دروغ امروزت که یه مرتبه گفت باش آلیس باشه اگه چیزی که تو میخوای واقعا اینه باشه آره آره اما فقط یک بار این یک بارش چندین و چند صد بار توی مغزم پیچ و تاب خورد تا قبل از شنیدنش فکر میکردم وقتی جوابم رو بگیرم دیگه قراره که آروم بشم اما درست تو همون لحظه داشتم به این فکر میکردم که دیگه چطور میتونم به پل اعتماد کنم شکل رابطمون با هم بعد از شنیدن این حقیقت مسرت بخش قراره که چجوری بشه اما سعی کردم که آروم باشم کاملا خونسرد بهش گفتم خب کی گفت بس کن نیست قرار نیست وارد جزئیات بشیم گفتم پل میبینی که آرومم اصلا عصبانی نشدم فقط دوست دارم که بیشتر بدونم میخوام بدونم چطور اتفاق افتاده اصلا کیه میشناسمش گفت نه آلیس نه یه رابطه احمقانه یه رابطه بی اهمیت یه زن گذرا یه شب بود که من بودم و اون دختره دیگه اینجوری شد و همین گفتم دیگه اینجوری شد و همین یعنی میخوای بگه یه مرتبه دیدی که تو خونشی گفت دنبال چی هستی آلیس دنبال چی هستی اینا چیزایی که وجود داره همه میدونن اتفاق میفته قرار نیست وانمود کنیم که امشب تازه فهمیدیم که زندگی عاطفی گاهی نمیدونم پیچیده میشه زد و نقیز میشه به هم میریزه هر کسی کار خودش رو میکنه قبول نداری مهم اینه که بعد از این رابطه من فهمیدم که آدم اینجور روابط نیستم حالا تابستون گذشته یا هر وقت دیگه بقیهش هیچ اهمیتی نداره ساکت شده بودم و فکر میکردم اتفاقات تند و تند و تند توی ذهنم ورق میخورد تا اینکه رسیدم به سفر آنتیپ بهش گفتم پل سفر نسبتا کاری دماغه آنتیب یادته؟ یادته که چقدر جر و بحث داشتیم و من مخالف بودم که تو به اون سفر بری چون مطمئن بودم که داری میری کسی رو ببینی کاملا حسش میکردم رفته بودی که اونو ببینی آره گفت بفرما بفرما منم از اول میدونستم که داریم وارد یه بحث گند و مزخرف میشیم کاملا حسش میکردم گفتم و میدونی که پل معمولا از ماه مارس تا تابستون نه ماه فاصله است نه ماه تو عملا یه زندگی موازی داشتی تمام این مدت داشتی به من دروغ میگفتی گفت آلیس بهت ثابت شد که این بحثا هیچ وقت به جای خوبی ختم نمیشه گفتم آره آره تو درست میگی دیگه نمیخوام بشنوم دیگه یک کلمه هم نمیشنوم پل رفتم سمت اتاق بدو بدو دنبال من میومد که نذاره در اتاقو ببندم بهش گفتم همونجا وایسه گفتم پل همونجا سر جات بیس دیگه یک قدمم سمت من نیا دیگه یک کلمه هم به حرفات گوش نمیکنم در اتاق بستم تمام شب اتفاقات 20 سال زندگی مشترک توی ذهنم ورق میخورد و در مورد همه چیز شک کرده بودم حتی هر اتفاق کوچیک خوشایندی که به ذهنم میرسید دیگه نمیدونستم احساس واقعی پل بوده نسبت به من یا راهکار هوشمندانش بوده برای کاهش عذاب وجدانش در مورد حقایقی که فقط و فقط خودش ازشون باخبر بوده صبح که آماده شدم و از اتاق اومدم بیرون پل بلند شد و نشست روی کاناپه کاملا آشفته ژولیده پولیده و شلخته بهم گفت داری میری گفتم آره دیرم شده گفت ولی خب من قهوه گذاشتم بذار برات فنجون بریزم گفتم پل میدونی که امروز باید طرحمو ارائه کنم اونم جلوی تمام اعضای کمیسیون نمیتونم دیرتر از این برم گفت خب میدونی که اگه اینجوری بری من تمام روزو دیوونه میشم آلیس فقط دو دقیقه دو دقیقه باید باهات حرف بزنم گفتم خیلی خب پل بگو بگو گفت در مورد دیشب متاسفم واقعا نمیدونم که چطور اون داستان احمقانه رو سرهم کردم گفتم پل تو که نمیخوای اعتراف دیشب تو پس بگیری هان توقع نداری که تو الان باور کنم که نه گفت تو خودت میدونی که من چقدر دوستت دارم و میدونی که چطور منو گرفته بودی زیر رگبار که اعتراف کن تا اعتماد کنم اعتراف کن تا اعتماد کنم هیچ راه دیگه ای برای من نذاشته بودی ضمن اینکه واقعا بدم نمیومد بهت ثابت کنم که گاهی وقتا بهتر آدم بیخیال بعضی چیزا بشه گاهی وقتا اتفاقا اینکه آدم نخواد همه این حقیقت رو بدونه خودش بهترین کاره درایته گفتم خیلی خوب پر خوب گوش کن بی خود خودتو خسته نکن میدونی که الان ما تو موقعیتی قرار گرفتیم که دیگه هیچی رو نمیشه باور کرد ضمن اینکه در مورد دیشبی منم که ازت معذرت میخوام چی که باشه من وادارت کردم که حقیقت رو به هم بگی ازت خواستم که بهم اعتماد کنی نباید اینطور واکنش نشون میدادم ولی خب وقتی که ماجر رو نشنیدم واقعا تعادلم رو از دست دادم رفتارم منصفانه نبود نباید باعث میشدم که تو تمام شب و روی این کاناپه سپری کنی به خصوص که گفت نه آلیس تو کاملا حق داشتی اصلا ناراحت نباش به خصوص که چی بهش گفتم دیرم شده گفت خیلی خب برو به خصوص که چی بهش گفتم بذار برم وقتی که برگشتم بیشتر حرف میزنیم تکرار کرد به خصوص که چی داشت از تصور این که چی قراره بشنوه دیوونه میشد دیوونه بهش گفتم خب پل میدونی من تمام این حرفا رو دیروز پیش کشیدم به خاطر اینکه واقعا تصمیم گرفته بودم که بهت اعتراف کنم و خودم و از شر این عذاب وجدان لعنتی خلاص کنم گفت عذاب وجدان برای چی گفتم تمام دیشب به این فکر کردم که وقتی تو طول این 20 سال اتفاقاتی افتاده که من خودم از تو پنهان کردم نمیتونم توقع داشته باشم که تو همه ی حقیقت و ریز به ریز اتفاقاتی که برات افتاده رو به من گفته باشی گفت در مورد چی حرف میزنی آلیس گفتم در مورد رابطه رابطه خوشگی زده بود سب کردم هیچی نمیگفت رفتم سمت در که از خونه بزنم بیرون که یه مرتبه از جاش بلند شد و گفت هیچ میفهمی چی داری میگی داری میگی با یه مرد دیگه رابطه داشتی داری میگی به من خیانت کردی اون موقع از من عذرخواهی میکنی که فقط باعث شدی تمام شب روی این کاناپه سپری کنم و الان داری میری که به اون جلسه لعنتیت برسی تو هیچ جا نمیری آلیس گفتم بس کن پل قرار نیست وانمود کنیم که امروز صبح تازه فهمیدیم که نمیدونم زندگی عاطفی گاهی پیچیده میشه زد و نقیز میشه گفت حرفای منو تحویل خودم نده حرفای منو تحویل خودم نده میخوای انتقام بگیری آره گفتم هر جور دوست داری فکر کن ولی من واقعا حقیقت رو بهت گفتم توی جلسه که بودم ده دوازده بار به هم زنگ زد وقتی که برگشتم خونه فقط یه جمله گفتم گفتم من اومدم هنوز روی همون کاناپه بود پاشد اومد سمتم گفت جلسه چطور پیش رفت گفتم عالی بود بهتر از این نمیشد گفت یعنی طرح تو قبول میکنن گفتم بدون شک تو چطوری گفت من من جدای اینکه تمام روز رو در ادامه شب گذشته روی این کاناپه سپری کردم و یک لیست بلند بالا آلیس یک لیست بلند بالا از همه آدمایی که احتمال میدادم تو باهاشون رابطه داشته باشی از اون هرون پیر معمار گرفته تا تک تک اطرافیان تو تهیه کردم بقیه چیز عادی و معمولی بود ممنون که حال منو پرسیدی گفتم پل نمیخوای بگی که داستانی که من صبح از خودم سر هم کردم و باور کردی که هان هیچی نمیگفت گفتم مگه خودتو دیشب همین کارو نکردی گفت داری عذابم میدی گفتم میشل اینجا بوده نه گفت آره حالا بد بود تلفن تو جواب نمیدادی نیاز داشتم با یه نفر حرف بزنم به ای زنگ زدم و ازش خواستم که بیاد اینجا و وقتی که اومد فهمیدم که تو چه اشتباه بزرگی کردی بهش گفتم این بار در چه مورد گفت میدونی بهش گفتم که تو نمیخواستی که اون مهمونی برگزار شه بهش گفتم ناراحتیت از چی بوده و اون بهم به گفت که دیروز بعد از کار مستقیم رفته خونه و بعد از اون مستقیم همراه لورانس اومده اینجا نه برای خرید و نه برای هیچ کار دیگه ای به هیچ جا نرفته بوده میبینی آلیس این همه دعوا این همه جر و بحث همش به خاطر هیچ گفتم نه پل خیلی هم به خاطر هیچ نبوده حداقلش اینه که الان ما به هم دیگه همه حقیقت رو گفتیم دیگه هیچ چیزی نداریم که از هم پنهان کنیم گفت پس در مورد حقیقت واضح و روشن حرف بزن گفتم خودش به چیزی نگفت گفت دیگه داری کاسه صبرمو لبریز میکنی گفتم خب فکر میکردم خودش بهت گفته باشه گفت خود کی در مورد کی حرف میزنی گفتم میشل در مورد میشل حرف میزنم شروع کرد به خندیدن گفت میشل میخندید و میومد سمتم گفتم خوشحالم پل که اینجوری به این موضوع واکنش نشون میدی ولی خب من واقعا حقیقت رو بهت گفتم گفت آره لابد الانم میخوای بگی که وقتی میشل رو با یه زن غریب تو خیابون دیدی احساس کردی که این بهونه خوبیه که به واسطه اون مهمونی رو به هم بزنی آره ولی خب میبینی که آلیس سیرت به سنگ خورده گفتم نه پل اصلا اینطور نیست بهش گفتم هیچ شدت نمیاد دیشب وقتی رفتم به گوشت خرگوش سر بزنم توی آشپزخونه میشل بدو بدو اومد دنبال من به بهانه مهارت ویژه‌ای که در این کار داره در پخت گوشت خرگوش ولی خب به خاطر مهارت های دیگش بود که به خونه اومد اومد که منو متقاعد کنه که به اون رابطه ادامه بدم ولی خب من بهش گفتم نه به خاطر تو پل به خاطر عذاب وجدانم در مورد تو بهش گفتم نه بهش گفتم درسته که ما لحظه خوش زیادی داشتیم ولی خب سنگینی عذاب وجدانم در مورد پل خیلی بیشتر از خوشی اون لحظه است بعدم بهش ناراحتیمو گفتم خب فکرشو بکن همش سه هفته بود که از رابطه ما میگذشت درسته که من خواسته بودم که تمومش کنیم ولی خب هیچ وقت فکر نمیکردم اینقدر وقیح و پدر باشه پیش منم انکارش کرد زد زیر همه چیز گفت که بعد از من هیچ زن دیگه وارد زندگیش نشده گفت هنوزم به من فکر میکنه روزها و ساعتها ولی خب من بهش گفتم چه با زن دیگه رابطه داشته چه نداشته من دیگه به اون رابطه بر نمیگردم میبینی پل پیش تو هم انکارش کرده چون دیگه موضوع رازداری بین تو و میشل نیست یه سر ماجرا منم وقتی که این جملات میگفتم یه مرتبه متوجه شدم که پل عین یه پسر بچه ای که داره از بغز منفجر میشه قرمز شده پا شد که بره سمت اتاق بلند شدم و رفتم دنباله صدای زدم پل در اتاق محکم زد به هم فهمیدم که تند رفتم بهش گفتم پل تو که حرفای منو باور نکردی هیچی نمیگفت بهش گفتم یه ذره فکر کن من هرچی که به تو بگم باور میکنی چطور میتونم با میشل رابطه داشته باشم وقتی که زنش صمیمیترین دوست منه و بعد دعوتش کنم شام خونه خودم همراه لورانس در اتاق باز کرد گفت آلیس تو راست میگی تو راست میگی هیچ چیزی بهتر از حقیقت نیست از این لحظه به بعد ما دیگه همه حقیقت رو به هم دیگه میگیم هیچ چیز از هم پنهان نمی کنیم ازت میخوام که با هم صادق باشی تا حالا شده تو طول این 20 سال با مرد دیگه ای اصلا میشل یا هر مرد دیگه تا حالا شده با کسی به جز من رابطه داشته باشی گفتم نه پل نه هیچ وقت نگام کرد و گفت قسم میخوری گفتم آره پل تو تمام این 20 سال هیچ مرد دیگه ای توی زندگی من نبوده تنها مرد زندگی من تو بودی و بس خوشحال شده بود بهم گفت دوستت دارم آلیس این جمله رو تکرار میکرد گفت دوستت دارم آلیس دوستت دارم باور میکنم که اون داستان از خودت سر هم کردی باورش میکنم ولی خب به شرطی که تو هم باور کنی که ماجرایی که دیشب سر هم کردم یه رفتار احمقانه ناشیانه گفتم آره پل آره باورش میکنم تو در واقع اون قصه رو سر هم کردی که بحث بین ما تموم بشه ضمن اینکه میخواستی بهم ثابت کنی که میخواستی بهم ثابت کنی که میخواستی بهم ثابت کنی که چی گفت میخواستم بهت ثابت کنم که گاهی وقتا بهتری که آدم بی خیال بعضی چیزا بشه گاهی وقتا این که آدم نخواد همه این حقیقت رو بدونه خودش بهترین کاره گفتم آره همین این پل باورش کردم رفت سمت مشروب نگام کرد و گفت یه لیوان دیگه میخوری گفتم آره آره میخورم خوشحال بود عین مردی که از کابوس بیدار شده و مطمئنه که زنش تنها زنش تو تمام این 20 سال فقط و فقط مال خودش بوده و من به این فکر میکردم که چقدر راحت چقدر راحت اون به زندگی عادیش برگشت و من هنوز روی همون لبم روی لبه ای که هنوزم نمیتونم تفاوت دروغ و حقیقت رو از همدیگه تشخیص بدم چون من هنوزم باهاش کنار نیومدم با دروغ